Բարև ձեզ։ Interface-ը դա միջնորդ է, որը հնարավորություն է տալիս մեզ շփվել ինչ-որ համակարգի հետ։ Կան տարբեր տիպի interface-ներ։ Գոյություն ունի application programming interface, այսինքն ծրագրավորման interface, ծրագրավորման միջնորդ, որը հնարավորություն է տալիս ծրագրավորողներին շփվել ինչ-որ մի համակարգի հետ։ Ուրեմն այս օրինակում, ինչպես տեսնում եք, մենք օգտագործում ենք կոնտեքստը, որը ստացել ենք ուրեմն canvas-ից, որպեսի նկարենք մի հատ կլոր։ Իրեն ասում ենք ինչ գույն, ասում ենք, որ ինքը ուրեմն սկսի նկարելը, արք նկարի, այս շրջանը նկարի եւ ամենը լցնի այս գույնով։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք օգտագործելով այս ֆունկցիաները, այս attribute-ը եւ այլն, այդ ամենը օգտագործելով շփվում ենք canvas-ի հետ, այսինքն նկարում ենք canvas-ի վրա։ Հետևաբար, Սա, սա, սա և սա օրինակ են application programming interface-ի։ Այսինքն նրանք միջնորդ են, որի միջոցով մենք որպես ծրագրավորող կարողանում ենք շփվենք ինչ-որ մի համակարգի հետ։ Էլ ինչ տիպի interface-ներ կան։ Դե օրինակ կա user interface, այսպես ասած user օգտագործողի interface, այսինքն ինքը հնարավորություն է տալիս օգտագործողին, user-ին շփվել համակարգի հետ user interface հաճախ կոչվում են UI, հա։ Ամ այս file browser-ը, որ հիմա բացել եմ, սա մի օրինակ է user interface-ի։ Այսինքն սա ինձ user-ին հնարավորություն է տալիս շփվել մի համակարգի հետ, կոնկրետ այս բaragայում շփվել ֆայլերի հետ։ Ես այդտեղ կարողանում եմ օրինակ այս icon-ի վրա կլիկ անեմ, իրա մեջ մտնեմ, նոր directory կարող եմ ստեղծեմ, իրեն կարող եմ օրինակ ջնջեմ, կարող եմ դուրս գամ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն կարողանում եմ շփվեմ համակարգի հետ այս user interface-ով։ Հիմա այս user interface-ը օգտագործում է տարբեր նկարներ, տեքստեր, կոճակներ, գրաֆիկաներ Հետևաբար, այս տիպի user interface-ը, որը բաղկացած է տեծ նկարներից, տեքստից, կոճակներից, մենյուներից եւ այլն, կոչվում է graphical user interface կամ GUI, հա, մեկ-մեկ կոչում են։ Այսինքն GUI-ն կամ graphical user interface-ը դա user interface է, այսինքն միջնորդ է օգտագործողի եւ համակարգի մեջտեղը, որը օգտագործում է գրաֆիկաներ, icon-ներ, կոճակներ եւ այլն։ Կա եւս էլ կամ իրականում շատ տարբեր interface-ներ կա, բայց ելի կա մի հատ interface, որը կոչվում է command line interface։ Command line interface։ Դե interface, okay, միջնորդ է, command line, այսինքն ինքը հնարավորություն է տալիս մեզ command-ներ, հրամաններ գրել եւ այդ դրա միջոցով շփվել ինչ որ համակարգի հետ ինչ տեսքի ունի command line interface-ը։ Դե մի օրինակ, եթե դուք ուրեմն Mac-ի վրա եք կամ Linux-ի վրա եք, դա terminal ծրագիրն է, այսպեսի այս sense պատոհան է։ Եթե դուք Windows-ի վրա եք, դուք էլ ունեք STP պատոհան, բայց Windows-ի այս terminal-ը մի քիչ ուրիշ ձևի է աշխատում։ Որպեսի մենք կարողանանք բոլոր հրամաններ նույն ձևի գրենք եւ նույն արդյունքը ստանանք, ես ես կխնդրեմ, որ դուք նախ եւ առաջ install անեք git ծրագիրը, Okay, ես հղումը դեպի Git ծրագիրը կդնեմ ուրեմն վիդեոյի տակ եւ երբ որ ուրեմն այս ծրագիրը install անեք, երբ որ այս բանով wizard-ով անցնեք եւ այն եւ այլն, ձեր մենյուի մեջ, երբ որ դուք install անեք Git-ի տակ, դուք կտեսնեք Git bash այդ git bash-ը այդ ծեր ոնց որ տերմինալ ծրագիրն է։ Այդ դա եթե բացեք, դուք էլ նույնպես կստանաք մի հատ այդպիսի պատոհան, որի մեջ կկարողանաք հրամաններ գրել, Եվ այդ պատոհանը եւ այդ հրամանը կաշխատեն նույնպես, ինչպես որ Linux-ի մեջ եւ Mac-ի մեջ, եւ հետեւաբար մենք արդեն խոսենք այսպես ասած նույն լեզվով։ Դրանից հետո արդեն մենք կանցնենք առաջ։ Okay, հիմա ինչ կարելի է անել այս terminal-ով։ Ուրեմն նախ եւ առաջ, եկեք ուսումնասիրենք այս աջ կողմի browser-ին։ Okay, ինչ կարող ենք ստեղ անենք։ Դե մենք կարող ենք օրինակ ստեղծենք մի հատ նոր papka, չէ՞։ Օրինակ ես կարող եմ sense new folder անեմ եւ գրեմ ես իմ ինչ, չէ՞ ահա խնդրեմ, ստեղծեցի մի հատ directory, որի անունը ես իմ ինչ է, չէ՞։ Հիմա այս ես իմ ինչը ես ստեղծեցի desktop-ի մեջ, չէ՞։ Դա շատ կարևոր է։ Հիմա բարձվում է, երբ որ մենք terminal-ի մեջ ենք, մենք եւս ինչ որ մի papկայի մեջ ենք գտնվում։ Այս պահին ես էլի գտնվում եմ desktop-ի մեջ։ Հիմա եթե ես ինչ որ հրաման տամ, ինքը այդ հրամանը կկատարի ըստ desktop-ի։ Այսինքն, Ես կարող եմ նույնպես ինչպես որ ստեղծեցի ինչ որ մի papka ստեղ, ինչ որ directory ստեղ, կարող եմ դա անեմ ստեղ հրամանով։ Հրամանը directory ստեղծել է հետեւյալն է. mkdir make dir։ Դրանից հետո տալիս եմ անուն papka-ի, օրինակ հոպար enter եմ սխմում եւ ահա նա կատարեց իմ հրամանը եւ ստեղծեց հոպար papkan desktop papka-ի մեջ։ Okay ես նույնպես կարող եմ ստեղծեմ մի հատ նոր file, ինչպես են ֆայլերը ստեղծվում։ Նայեք, գրում եմ touch հրամանը, touch, այսպես։ Եվ ֆայլի անուն, օրինակ yesim.txt։ Եվ ահա, խնդրեմ, ստեղծվեց yesim.txt ֆայլը desktop պապկայի մեջ։ Okay։ Հիմա, ել ինչ կարող ենք ստեղ անենք։ Դե ես կարող եմ օրինակ մտնեմ հլոյի մեջ, չէ՞։ Ինչպես եմ մտնում հլոյի մեջ graphical user interface-ով։ Դե double click եմ անում hello icon-ի վրա։ Խնդրեմ, հիմա մտա մեջը, չէ՞։ Իսկ ստեղ ինչպես ես կարող եմ մտնեմ հլոյի մեջ։ Նայեք ստեղ, անում եմ cd, որը կա նշանակում է change directory, cd, եւ գրում եմ այդ պապկայի անունը, hello։ Enter։ Խնդրեմ, հիմա ես մտա hello-ի մեջ։ Հիմա ես hello-ի մեջ եմ, ստեղել եմ hello-ի մեջ, այսինքն ստեղ եթե ես հիմա papka ստեղծեմ, make dir okay, խնդրեմ ինքը հայտնվում է ստեղ։ Եթե ես ստեղ ստեղծեմ ինչ որ մի file, touch by.txt, խնդրեմ ինքը ստեղծում է այստեղ by.txt։ Okay։ Հիմա եթե մենք կարող ենք ստեղծենք մի բան, մենք նաև պետք է իմանանք ինչպես ջնջենք նրան։ Դե, ստեղ graphical user interface-ով բարձա ինչպես կարելի է ֆայլը ջնջելը, չէ, կարող ենք օրինակ աջ կլիկ անենք իրեն եւ delete սխմենք, օրինակ։ Իսկ command line-ով ինչպես կարելի է դա անել։ Նայեք, ստեղ անենք գրում ենք rm rm, այսինքն remove եւ ֆայլի անունը, օրինակ by.txt։ Հիմա եթե սխմում եմ, խնդրեմ, ինքը անհետանում է, այլևս չկա։ Իսկ ինչպես կարելի է directory-ն ջնջել։ Դե եկեք փորձենք անել rm ok։ Եկեք փորձենք ջնջել ok-ը։ Հմ, rm ok is a directory, ասում է հոբ, սովորական rm-ով դուք չեք կարող ջնջել, քանի որ սա papkay է։ Իր մեջ կարող է ուրիշ ֆայլեր լինեին, principi, չէ, ուրիշ directory-ներ եւ այն եւ այլն։ Հետևաբար, որպեսզի իրեն ջնջենք, մենք պետք է անենք հետևարը, հետևելը rm, հետո -r եւ իր անունը։ Այդ -r-ը ինչ է։ Dash r նշանակում է recursive, recursive, recursion։ Մենք սովորել ենք recursion-ը ինչա։ Recursion-ը նա է, երբ մենք գրում ենք ինչ-որ մի ֆունկցիա, չէ, որը որին մենք անընդհատ նորից եւ նորից կանչում ենք տարբեր պարամետրներով, չէ։ Այս պարագայում, երբ որ մենք գրում ենք -r, նկատի ունենք, որ այս rm-ը ուզում ենք կատարի եւ directory-ի վրա, եւ OK-ի վրա եւ բոլոր մնացած կոնտենտի վրա, որը իր մեջ է։ Այսինքն եթե OK-ի մեջ լինեին ուրիշ ֆայլեր կամ directory-ներ, ինքը նորից կրկներ այդ RM-ը բոլոր այդ ամբողջ ստրուկտուրայի հա- հա- վրա։ Հետևաբար OK-ը եւ բոլոր իր ներքին ինֆորմացիան կջնջվի։ Այ հիմա եթե մենք սխմենք enter, խնդրեմ OK-ը անհետացավ։ Ուրեմն միջ այս մենք սովորել ենք մի քանի հրաման։ Սովորել ենք touch որը ստեղծում է մի հատ նոր ֆայլ, makedir, որը ստեղծում է մի հատ նոր պապկա, cd, որը հնարավորություն է տալիս փոխել directory, change directory, այսպես ասած մտնել ինչ-որ պապկայի մեջ, uh, rm, որը ջնջում է ինչ-որ ֆայլ, կամ rm-r, որը ջնջում է պապկա։ Ուսում մեզ քանը բարձ էր։ Հիմա մենք cd օգտագործեցինք change directory եւ տվեցինք անունը այդ directory, այդ papկայի, որպեսի մենք մտնեինք hello-ի մեջ։ Իսկ ինչպես կարող ենք մենք դուրս գանք hello-ից եւ վերադառնանք desktop-ին։ Դե graphical user interface-ում մենք կարող ենք այս կոճակը սխմենք, պուպ, եւ ահա մենք վերադարձանք desktop-ի մեջ։ Իսկ ստեղ ինչպես դա անենք։ Դա կարող ենք անենք այսպես. change directory cd get get։ Okay, get get նշանակում է մի հատ հետ գնա։ Պուպ, այ հիմա ես հատնվեցի desktop-ի մեջ։ Հիմա այս graphical user interface-ում բացի նրանից, որ մենք տեսնում ենք, որ մենք desktop-ի մեջ ենք, մենք նաև կարող ենք տեսնել ինչ կա desktop-ի մեջ, չէ՞։ Մենք տեսնում ենք, որ կա yesim.txt, yesim.inch, hopar եւ hello։ Իսկ ստեղ ինչպես կարող ենք տեսնել այդ ցուցակը, այն ինֆորմացիան, որը նստած է hello-ի մեջ, անելով ls հրամանը։ Խնդրեմ, ls գրեցի եւ տեսա եւ միանգամից գրվեց գրվեցին անունները բոլոր ֆայլերի եւ directory-ների, որոնք որ նստած են կամ գոյություն ունեն desktop-ի մեջ, okay? Այսինքն ls մեզ հնարավորություն է տալիս տեսնել ինչ որ մի directory-ի մեջ ինչ կա, cd հնարավորություն է տալիս directory-ին փոխել մի papկայից ուրիշ papկա, touch եւ make dir-ը, touch-ը հնարավորություն է տալիս ստեղծել նոր file, make dir ստեղծել նոր directory եւ rm-ը delete անել file, rm-r delete անել directory։ Ոչ, <gasps> Այսինքն այն ինչ որ մենք անում ենք ստեղ, ինչպես տեսնում եք, շատ բաներ մենք կարող ենք նաև անենք ստեղ։ Իմիջիալոց, եթե ձեզ հետաքրքիր միտք է ցակում, թե մի րոպե, եթե ստեղ արդեն գիտենք անել եւ կարող ենք, ինչի ենք արդեն ստեղ խորացել, ինչի համար կա command line interface, եթե GUI կա, պատասխանը նրանում է, որ կան լիքը հրամաններ, որոնց հա- որոնց համար GUI չկա, graphical user interface չկա, միայն command line interface կա։ Հետևաբար, որպեսզի իրանց հետ կարողանանք աշխատենք, մենք պետք է սովորենք ինչպես օգտագործել command line interface-ը։ Okay, այլ ինչ կարող ենք անենք։ Հիմա, որպես մենք լավ հասկանանք, թե ինչպես պետք է terminal օգտագործենք, մենք պետք է հասկանանք path-ը ինչ է։ Path դա նշանակում է ճանապարհ, այսինքն ճանապարհ, որը մենք պետք է վերցնենք, որպեսզի հասնենք մի կետից ուրիշ կետ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ուրեմն նայեք ստեղ, տեսնում եք, ստեղ կա hello։ Մենք գիտենք, որ ստեղ կարող ենք անենք cd hello եւ կմտնենք hello-ի մեջ։ Դա նույնն է, ինչպես որ մենք double click անենք ու մտնենք hello-ի մեջ, չէ՞։ Այդ գիտենք։ Ուշադրություն դարձրեք, որ hello-ի մեջ կա sample։ Հետևաբար, եթե մենք հիմա ուզենանք sample-ի մեջ մտնենք, double click ենք անում ստեղ, կամ ստեղ կարող ենք անենք cd sample։ Չէ՞։ Սա նույն նույն նույն բանն է։ Եկեք հետ գնանք։ Ստեղ էլ հետ գնանք, click ենք անում, click ենք անում։ Ահա։ Հիմա էլի հասել ենք desktop, չէ՞։ Նայեք ստեղ, մենք կարող ենք անենք cd, հետո ասենք hello, որը իհարկե նշանակում է գնա մտի hello-ի մեջ։ Եվ հետո կարող ենք ասենք slash, slash նշանակում է իսկ հետո, մտնենք sample-ի մեջ, այսպես, պուպ, և ինչպես տեսնում եք, մենք ամիջապես մտնանք hello-ի մեջ և հետո sample-ի մեջ, ամիջապես, մի հատ հրամանով։ Այսինքն այն ինչ որ ստեղ կանենք մի double click անելով hello-ի մեջ, հետո double click անել sample-ի մեջ, մենք մի հրամանով ամիջապես արեցինք։ Հիմա այս սա ինչ է, սա path է։ Սա այն ճանապարհն է, որը մենք վերցեցինք desktop-ից սկսած, որպեսի մենք կանք հասնենք sample-ի մեջ, չէ՞։ Մենք նույնպես կարող ենք հետ գնանք, հասնենք desktop, նայեք ինչպես cd get gets Get-get նշակումը մի հատ հետ, չէ։ Եթե մենք sample-ից ենք, մի հատ հետ գնանք, կհասնենք hello։ Բայց նայեք ինչ կարող ենք ասենք։ Իսկ հետո եւս get-get։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ sample-ից սկսած գնում ենք get-get, մի հատ հետ, որը կտա hello, հետո էլի ենք ասում get-get, որը կհասնի desktop-ին։ Պուպ, հասանք desktop-ին։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Հիմա նայեք ինչ կարող ենք անենք cd uh, hello hello slash sample։ Հիմա sample-ի մեջ ենք, չէ՞։ Ինչպես ստեղ։ Նայեք ստեղ։ Ստեղ եթե մենք մի հատ հետ գնանք, հասնենք hello, հետ գնանք, հասնենք desktop, կարող ենք հետո մտնենք հոպարի մեջ, չէ՞։ Նայեք, ստեղ ինչ կարող ենք անենք։ Կարող ենք ասենք cd հետ գնա, էլի հետ գնա, հետո մտնի հոպարի մեջ։ Պուպ։ Եվ մտա հոպարի մեջ։ Այսինքն sample-ից ես գնացի մի հատ հետ hello, էլի մի հատ հետ desktop, հետո desktop-ի մեջից գնացի առաջ դեպի հոպար։ Եվ մտա հոպարի մեջ։ Այդքան բան։ Սա էլի path է։ Սա էլ է path, այսինքն ճանապարհ։ Այս տիպի ճանապարհները կոչվում են relative path։ Relative path ինչ նկատի ունենք, այսինքն դրանք ճանապարհներ են, որոնք որ սկսում են ըստ այն տեղին, որտեղ որ մենք կանք։ Այսինքն այս ճանապարհը կաշխատի ըստ desktop-ի, քանի որ մենք desktop-ի մեջ ենք, չէ՞։ Այս ճանապարհը աշխատես ըստ sample directory կամ papկայի, հա, քանի որ մենք այս աշխատացրեցինք, երբ որ մենք sample-ի մեջ ենք։ Դրան կոչում են relative path։ Հիմա նայեք ստեղ։ Եկեք անենք pwd։ Սա մեզ տալիս է path, սա էլ է path։ Բայց սա մի քիչ երկար է։ Ինչու՞։ Որտեվ սա կոչվում է absolute path։ Սա այն ճանապարհն է, որտեղ որ մենք կհասնենք հոպարին, եթե մենք սկսենք ամենասկզբից։ Okay։ Ամենասկիզբը Mac-ի մեջ դե slash-ն է, root-ն է, այսպես ասած, ձեր մոտ կարող է լինի C drive-ը, հա, C directory-ն, այսինքն C slash ինչ որ, չգիտեմ, users, հետո ձեր անունը, հետո desktop, ինչ որ տես մի ճանապարհ։ Այսինքն սա այն ճանապարհն է, որը մենք կարող ենք վերցնել, եթե մենք սկսենք ամենասկզբից։ Այսինքն կա absolute path, որը ասում է ճանապարհը, թե ինչպես կարելի է ցանկացած տեղ հասնել, եթե մենք սկսենք ամենասկզբից, եւ կա relative path, որը ասում է ճանապարհը, որ մենք պետք է վերցնենք ըստ այն տեղին, որտեղից մենք սկսում ենք։ Այսինքն հիմա եթե մենք սկսում ենք հոպարից եւ ուզում ենք մտնենք, ասենք hello-ի մեջ, մենք կգնանք մի հատ հետ, cd մի հատ հետ եւ հետո նոր կմտնենք hello-ի մեջ։ Սա relative path է, որտեղ ինքը աշխատում է ըստ հոպար պապկայի։ Մենք նույնպես կարող ենք անենք pwd, ստանանք այս ամբողջ ճանապարհը, գնանք մտնենք լրիվ ուրիշտեղ, documents։ Ասենք հիմա գնացի մտա լրիվ ուրիշ պապկայի մեջ, բայց հիմա կարող եմ անեմ, մի րոպե, վայ, վայ, վայ, մի վարկան, կարող ենք անենք cd և ես ամբողջ absolute path-ը տանք, և ահա խնդրեմ ես նորից հայտնվեցի հլոյի մեջ։ Ինչու, որտև cd ասեցինք հոպ, գնա ամենասկզբից, այդ առաջին slash-ը նշանակում ամենասկզբից ենք սկսում։ Գնա ամենասկզբից, եւ գնա առաջ։ Եվ գնա առաջ, գնա առաջ, գնա առաջ, միջև հասնենք այնտեղ, որտեղ որ ուզում ենք, այս բaragայում hello relative path absolute path Եվ երբ որ հրամանները մեր ցուցակի մեր command line-ի դառնում են շատ ու մենք ուզում ենք ոչնչացնենք իրանց, ջնջենք, որպեսզի տենց անընդհատ իրենց չնայենք, գրում ենք clear եւ ահա ինքը ջնջվում է եւ մենք կարող ենք շարունակենք հրամաններ գրել։ Այդքան բան, հույսով եմ այսքանը པարզ էր, շուտով կհանդիպենք։ хорошо